Zobaczyliśmy, co się wydarzyło, kiedy sportu nie było, jakie problemy się pojawiły, e, kiedy nam tego zabrakło. Kiedy wszystko zostało odmrożone, widziałam tą radość i ten błysk w oku, że w końcu możemy działać, w końcu możemy coś ze sobą zrobić. łączy ludzi i, i może nas połączyć na nowo.